Uite, astăzi vreau să-ți improvizez despre a sărăci. Uh, sunt într-un hotel foarte scump și uh, mi-a venit ideea că a sărăci înseamnă a sărăci visul tău. <laughs> Dacă îl lași să sărăcească, s-ar putea ca să sărăcești. Pentru că dacă acum câștigi bani din ceea ce nu-ți place să faci, cred că de aceea ești cu banii pe care i-ai în buzunar. Dacă în, în cazul în care faci ceea ce îți place, sunt sigură că ai bani care uh, și ajung sau poate chiar foarte mulți bani. Așa că a sărăci înseamnă a sărăci propriul tău vis. Pentru tine ce înseamnă a sărăci? Ceau!